درود رفقا به انگلیسی مثل آب خوردن بسیار خوش اومدید در خدمت شما این با درس 24 از سری درس های 4000 لغت اساسی مهم حیاتی و ضروری در انگلیسی و باز هم در این درس لغت های بسیار مهم و کاربردی و ضروری رو خدمت شما با بیان مثال و جملاتی که اون لغت ها در اونها به کار رفتن تقدیم خواهیم کرد و با شرکت در تمریناتی که در این درس ها خواهید داشت به استفاده از این لغت ها و کاربردشون یک بار برای همیشه همیشه مسلط خواهید شد بچه ها برای حمایت از ما کافیه که آیتم لایک رو فشار بدید و اگر میخواید درس های آتی به دست شما برسه و اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید با subscribe کردن کانال انگلیسی مثل آب خوردن به محض انتشار یافتن درس های آتی میتونید مطلع بشید و از اونها استفاده بکنید بسیار خوب بپردازیم به درس 24 از سری درس های 4000 لغت حیاتی مهم اساسی و ضروری در انگلیسی owner owner دارنده مالک owner That man is the owner of the local hotels. That man is the owner of the local hotels. That man آن مرد owner یعنی دارنده یا مالک local hotels یعنی هتل های محلی یا هتل هایی که تو یک منطقه هستند. That man is the owner of the local hotels. آن مرد مالک هتل های محلی است. That man is the owner of the local hotels. That man is the owner of the local hotels. Are you an owner, occupier, or a tenant? Are you an owner, occupier, or a tenant? Are you آیا شما هستید؟ An owner یک مالک occupier occupy یعنی اشغال کردن و occupier یعنی اشغال کننده یا به عبارت دیگر ساکن کسی که ساکن در یک خونه است tenant یعنی مستجر Are you an owner, occupier or a tenant? آیا شما مالک، ساکن یا یک مستجرید؟ Are you an owner, occupier or a tenant? Are you an owner, occupier or a tenant? machine machine ماشین دستگاه machine This machine is operated by a foot pedal. This machine is operated by a foot pedal. This machine این ماشین یا این دستگاه is operated به کار گرفته میشه ساختار مجهوله by توسط a foot pedal foot یعنی پا و pedal یعنی پدال که میدونید foot pedal یعنی پدال پایی This machine is operated by a foot pedal. این ماشین توسط یک پدال پایی به کار گرفته می شود. This machine is operated by a foot pedal. This machine is operated by a foot pedal. The potatoes are planted by machine. The potatoes are planted by machine. The potatoes. Potato یعنی سیب زمینی و در اینجا به کلیت سیب زمینی ها داره اشاره میکنه. Are planted. Plant یعنی کاشتن، کشت کردن. Are planted ساختار مجهوله. یعنی کشت میشوند. by توسط ماشین توسط ماشین یا دستگاه The potatoes are planted by machine سیب زمینی ها با دستگاه کشت می شوند The potatoes are planted by machine. The potatoes are planted by machine. Gas, gas, gaz, benzene. gas. Gas prices is above $3 in New York. Gas prices is above $3 in New York. Gas prices قیمت های گاز یا قیمت های بنزین Gas هم بنزین معنی میده و هم گاز و به طور کلی به گاز اشاره میکنه و در آمیانه به بنزین هم گس گفته میشه به خصوص در امریکایی above یعنی بالای یا بالاتر از یه حد 3 dollars 3 دلار in New York. در نیویورک Gas prices is above $3 in New York. قیمت بنزین در نیویورک بالای 3 دلار است. Gas prices is above 3 dollars in New York. Gas prices is above 3 dollars in New York. Hydrogen is a colorless, odorless gas. Hydrogen is a colorless, odorless gas. Hydrogen یعنی هیدروژن colorless یعنی بدون رنگ color یعنی رنگ و پسوند less یعنی فاقد بودن چیزی colorless یعنی بدون رنگ یا بی رنگ otherless یعنی بدون بو other یعنی بو و otherless یعنی بدون بو Hydrogen is a colorless otherless gas. هیدروژن یک گاز بیرنگ بیبو است. Hydrogen is a colorless otherless gas. Hydrogen is a colorless, odorless gas. Ahead Ahead پیش پیشرو جلو Ahead Jack was ahead of all other runners. Jack was ahead of all other runners. Jack آقای به نام جک was ahead جلو بود پیش بود از کی of all other runners run یعنی دویدن و runner یعنی دونده و runners یعنی دوندگان all other runners همه دیگر دوندگان جک was ahead جک جلو بود پیش رو بود of all other runners پیش روی همه دوندگان شما هم اگر میخواید پیش و روی همه زبان آموزان قرار بگیرید بچه ها طبق روش تمرین بکنید بارها تاکید کردیم چون وظیفمون بوده و باز هم میگیم بچه ها برای رشد اعتماد به نفستون برای اینکه نشون بدید جسارت بیان عبارت ها و جملات رو دارید در قسمت کامنت مثال ها و جملات و عبارت هایی که در این درس دارید یاد میگیرید رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و صدای خودتون رو ضبط کنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید اگر اشتباهی داشتید بتونید اونها رو اصلاح کنید فراموش نکنید که عبارت ها و جملات رو در دفترچه یادداشتتون بارها برای تقویت رایتینگتون هم بنویسید جمله و عبارت اینه با هم بیان میکنیم مینویسیم و تمرین میکنیم جک was ahead of all other جک پیش روی همه دیگر دوندگان بود جک was ahead of all other Jack was ahead of all other runners. Go ahead and tell them that we are coming. Go ahead and tell them that we are coming. Go ahead برو جلو پیش برو جلوتر برو and tell them و به اونها بگو مثلا به اون میزبانه که مهمونشون هستیم that we are coming که ما داریم میایم go ahead and tell them that we are coming پیش رو برو و به آنها بگو که ما داریم میاییم go ahead and tell them that we are coming Go ahead and tell them that we are coming. Generation generation نسل generation This painting has been in the family for generations. This painting has been in the family for generations. This painting این نقاشی paint یعنی نقاشی کردن و painting یعنی نقاشی یک تابلوی نقاشی مثلا has been بوده است in the family در خانواده یا اون خانواده که داره بهش اشاره میکنه for generations برای نسل ها برای نسل های متمادی اون نقاشی در خانواده بوده This painting has been in the family for generations این نقاشی برای نسل ها در خانواده بوده است This painting has been in the family for generations This painting has been in the family for generations. The older generation doesn't like pop music. The older generation doesn't like pop music. The older generation older یعنی مسنتر یا سن بالاتر generation نسل The older generation نسل بالاتر یا نسل مسنتر doesn't like دوست نداره چرا does not اومده چون the older generation فائل در نقش سوم شخصه و اشاره میکنه به یک نسل که حالت سوم شخص رو داره پس doesn't like یعنی دوست نداره pop music موسیقی پاپ رو the older generation doesn't like pop music نسل مسنتر موسیقی پاپ را دوست ندارد The older generation doesn't like pop music. The older generation doesn't like pop music. Commercial Commercial Tejari Commercial The airport handles 663 commercial flights a day. The airport handles 663 commercial flights a day. The airport اون فرودگاه handles هندل میکنه یا از پسش برمیاد 663 663 commercial commercial یعنی تجاری flights پروازها a day در یک روز The airport handles 663 commercial flights a day فرودگاه 663 پرواز تجاری در یک روز را هندل می کند. The airport handles 663 commercial flights a day. The airport handles 663 commercial flights a day. The commercial future of the company looks very promising. The commercial future of the company looks very promising. The commercial future آینده تجاری of the company مربوط به اون شرکت looks به نظر میرسه very promising promising یعنی امیدوار کننده The commercial future of the company looks very promising آینده تجاری شرکت بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد The commercial future of the company looks very promising The commercial future of the company looks very promising. Address address آدرس آدرس دادن مورد توجه قرار دادن address Tell me if you change your address. Tell me if you change your address. Tell me یعنی به من بگو. If you change اگه شما تغییر دادی your address آدرست رو. Tell me if you change your address. اگر آدرست را تغییر دادی به من بگو. Tell me if you change your address. Tell me if you change your address. Do you still live at the same address? Do you still live in the same address? Do you still live? آیا شما هنوز زندگی می کنید at the same address در همون آدرس؟ Do you still live at the same address? آیا شما هنوز در همان آدرس زندگی می کنید؟ Do you still live at the same address? Do you still live at the same address? Cancer Cancer سرطان Cancer Smoking can lead to lung cancer. Smoking can lead to lung cancer. Smoking یعنی دخانیات یا سیگار کشیدن can lead to میتونه منجر بشه به lung lung یعنی ریه cancer سرطان smoking can lead to lung cancer دخانیات میتواند منجر به سرطان ریه شود smoking can lead to lung cancer smoking can lead to lung cancer Cancer can only be controlled, not cured. Cancer can only be controlled, not cured. Cancer سرطان can only تنها میتونه be controlled میتونه تنها کنترل بشه not cured نه اینکه درمان بشه Cancer can only be controlled not cured سرطان تنها می تواند کنترل شود نه درمان. Cancer can only be controlled, not cured. Cancer can only be controlled, not cured. Item Item بخش Item مورد Item This is the last item in the list. This is the last item in the list. This is این است the last item آخرین آیتم یا آخرین بخش in the list در اون لیست مورد نظر. This is the last item in the list. این آخرین مورد در لیست است. This is the last item in the list. This is the last item in the list. The restaurant has a menu of about 50 items. The restaurant has a menu of about 50 items. The restaurant اون رستوران has a menu منوی داره of about که حدود 50 items 50 بخش داره 50 تا غذا یا آیتم داره که میتونید انتخاب بکنید بچه ها آیتم های یادگیری شما در این درس ها و کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن فراموشتون نشه این است که در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسید برای اینکه اعتماد به نفستون رو ارتقا بدید و در دفترچه یادداشتتون برای تمرین و مرور دوباره خودتون و اینکه با صدای رسا عبارت ها رو بخونید جملات رو بخونید و صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ و این درس ها مقایسه کنید تا اگر اشتباهی در تلفظتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا کنید و رفع بکنید جمله و عبارتمون اینه نه تنها این جمله و عبارت رو کل جملات این درس رو در قسمت کامنت و در دفترچه یادداشتمون می نویسیم و تکرار می The restaurant has a menu of about 50 items رستوران منوی از حدود 50 آیتم دارد. The restaurant has a menu of about 50 items. The restaurant has a menu of about 50 items. Reality Reality واقعیت Reality We have to face the reality wisely. We have to face the reality wisely. We have to. ما باید ناچاریم یه کاری بکنیم. Face the reality. با واقعیت مواجه بشیم. یکی از معانی face یعنی روبرو شدن، مواجه شدن. Wise یعنی خردمند و عاقل و wisely یعنی عاقلانه. We have to face the reality wisely. ما باید عاقلانه با واقعیت روبرو شویم. We have to face the reality wisely. We have to face the reality wisely. His dream has become a reality. His dream has become a reality. His dream رویای اون آقا has become تبدیل شده است a reality به واقعیت امیدواریم که رویاهای شما هم در مورد یادگیری انگلیسی تا حدی که ما دخیل هستیم و وظیفه داریم که بهتون بگیم چطور تمرین کنید به حقیقت بپیونده و با تلاشی که دارید و با زحماتی که در این مسیر میکشید رویاهاتون به حقیقت تبدیل بشه بچه ها روش تمرین رو بارها گوش زد کردیم اگر واقعا میخواید یاد بگیرید طبق روش تمرین کنید His dream has become a reality رویای او به واقعیت تبدیل شده است. His dream has become a reality. His dream has become a reality. coach coach مربی مربیگری کردن coach You will need a coach to learn English. You will need a coach to learn English. You will need تو نیاز خواهی داشت a coach یک مربی to learn English برای یادگیری انگلیسی بدون شک برای یادگیری انگلیسی از اون جهت که انگلیسی دقیقا یک موضوع و یک مقوله عملیه و فرق داره با فیزیک فرق داره با ریاضی شما به مربی نیاز خواهی داشت ما سعی کردیم این درس ها رو به شکلی برای شما آماده کنیم که نقش مربی رو هم ایفا کنیم و بهتون بگیم که چگونه تمرین کنید و ای کاش این درس ها همراه بشه با تمرینات شما که نتیجه بسیار خوبی از این درس ها بگیرید You will need a coach to learn English. شما برای یادگیری انگلیسی نیاز به مربی خواهی داشت. You will need a coach to learn English. You will need a coach to learn English. The coach analyzed the cause of our defeat. The coach analyzed the cause of our defeat. The coach اون مربی analyzed تحلیل کرد the cause اون دلیل of our defeat از شکست ما رو The coach analyzed the cause of our defeat مربی دلیل باخت ما را تحلیل کرد بچه ها دلیل باخت شما تا الان اگر به نتیجه نرسیدید در یادگیری انگلیسی منابع یادگیری شما نبودن و قطعا روش تمرین شما بوده پس روش تمرین و استفاده از درس های آموزشی و متریال آموزشی بسیار مهمه بنابراین فراموش نکنید طبق روش هایی که در این کلیپ ها خدمت شما آموزش داده میشه و بیان میشه تمرین کنید تا به نتیجه دلخواهتون برسید The coach analyzed the cause of our defeat. مربی دلیل باخت ما را تحلیل کرد. The coach analyzed the cause of our defeat. The coach analyzed the cause of our defeat. Mrs. Mrs. خانم خانم متأهل Mrs. Mrs. Dobson invited us to dinner after school. Mrs. Dobson invited us to dinner after school. Mrs. که گفتیم یعنی خانم یا خانم متحل و خودتون هم میدونید. Dobson اسم خاص حرف اول به صورت بزرگ نوشته میشه. invited یعنی دعوت کرد. us ما را یا از ما to dinner برای شام after school بعد از مدرسه. Mrs. Dobson invited us to dinner after school. خانم دابسن ما را برای شام بعد از مدرسه دعوت کرد. Mrs. Dobson invited us to dinner after school. Mrs. Dobson invited us to dinner after school. Mrs. Miller is a dear friend of mine. Mrs. Miller is a dear friend of mine. Mrs. Miller خانم میلر is a dear friend یک دوست عزیز است of mine از من یعنی دوست عزیز منه Mrs. Miller is a dear friend of mine خانم میلر یکی از دوستان عزیز من است Mrs. Miller is a dear friend of mine Mrs. Miller is a dear friend of mine یارد یارد حیات انبار کردن یارد واحد اندازگیری یارد They keep chickens in the backyard. They keep chickens in the backyard. They keep آنها نگه میدارن chickens جوجه ها یا مرغ‌ها منظور مرغ خروسا in the backyard در حیات پشتی بک در اینجا یعنی پشتی و یارد یعنی حیات They keep chickens in the backyard آنها مرغ و جوجه در حیات پشتی نگه می دارند They keep chickens in the backyard They keep chickens in the backyard Bob has changed his yard into a garden Bob has changed his yard into a garden. Bob has changed یعنی باب تغییر داده است یا تبدیل کرده است his yard حیاتش رو into a garden به یک باغ پس change into something یعنی تغییر دادن یا تبدیل کردن به چیزی has changed یعنی تغییر داده است یا تبدیل کرده است زمان حال کامله Bob has changed his yard into a garden باب حیاتش را تبدیل به یک باغ کرده است. باب has changed his yard into a garden. Bob has changed his yard into a garden. بیت بیت ضربان ضربه زدن کتک زدن شکست دادن بیت The waves beat against the seashore. The waves beat against the seashore. The waves امواج wave یعنی موج در اینجا و waves یعنی امواج beat ضربه زدن against مقابل یا مخالف beat against یعنی مخالف ضربه زدن the seashore سی یعنی دریا و شور یعنی ساحل. سی شور یعنی ساحل دریا. The waves beat against the seashore. موجها مخالف ساحل دریا ضربه میزنند. The waves beat against the seashore. The waves beat against the seashore. Simon always beats me at tennis. Simon always beats me at tennis. سایمن آقایی به نام سایمن یا سایمون always همواره beats me مرا شکست میده بیت اس سوم شخص گرفته یعنی شکست میده کیو مرا می at tennis در تنیس سایمن always beats me at tennis. سایمن همیشه در تنیس مرا شکست می دهد. Simon always beats me at tennis. Simon always beats me at tennis. Violence Violence خشونت Violence There is too much violence on that film. There's too much violence on that film. There is وجود داره too much بسیار زیاد بیش از حد violence خشونت on that film در آن فیلم There's too much violence on that film خشونت بسیار زیادی در آن فیلم وجود دارد There's too much violence on that film. There's too much violence on that film. Family tensions may lead to violence. Family tensions may lead to violence. Tension یعنی تنش و جر و بحث و درگیری. Tensions تنش ها. Family tensions یعنی تنش های خانوادگی. May lead to. Lead یعنی منجر شدن. May امکان داشتن یا ممکن بودن. May lead to mumkin منجر بشه به violence. خشونت. family tensions may lead to violence تنشهای خانوادگی ممکن است منجر به خشونت شوند family tensions may lead to violence Family tensions may lead to violence. Total Total مجموع کل کلی کامل کلن Total How much money did you spend in total? How much money did you spend in total? How much money چقدر پول did you spend آیا شما خرج کردید in total در کل یا مجموعاً How much money did you spend in total در کل چقدر پول هزینه کردید How much money did you spend in total How much money did you spend in total What you say is total nonsense. What you say is total nonsense. What you say آن چیزی که شما میگی در اینجا what به معنی آن چیزی What you say آن چیزی که شما میگی is total nonsense nonsense یعنی چرت و بیمعنی total کلی یا کلن total nonsense یعنی کلن چرت و بیمعنی What you say is total nonsense چیزی که تو میگویی کلن چرت و بیمعنی است What you say is total nonsense What you say is total nonsense. tend tend تمایل داشتن، گرایش داشتن. تند People tend to eat more in winter. People tend to eat more in winter. People افراد یا مردم tend to تمایل دارن که eat more بیشتر بخورن in winter در زمستان. People tend to eat more in winter. مردم در زمستان تمایل بیشتری به خوردن دارند. People tend to eat more in winter. People tend to eat more in winter. Men tend to marry later than women. Men tend to marry later than women. من مردان جمع من tend to تمایل دارن که marry ازدواج کنن later دیرتر than در مقایسه با women زنان men tend to marry later than women مردان دیرتر از زنان تمایل به ازدواج دارند men tend to marry later than women men tend to marry later than women Investment Investment سرمایه گذاری Investment We are looking for investment opportunities. We are looking for investment opportunities. We are looking for ما داریم دنبالش میگردیم investment سرمایه گذاری opportunities opportunities جمع opportunity یعنی موقعیت یا فرصت و opportunities یعنی فرصت ها We are looking for investment opportunities ما دنبال فرصت های سرمایه گذاری میگردیم We are looking for investment opportunities We are looking for investment opportunities. Education is the best investment. Education is the best investment. Education یعنی آموزش best بهترین investment سرمایه گذاری Education is the best investment چقدر عالی و ارزنده و همونطور که میدونید بهترین سرمایه گذاری سرمایه گذاری روی خودتونه روی دانشتونه و ارزونترین سرمایه گذاری است که روی دانش خودتون و داشته هاتون سرمایه گذاری کنید تنها چیزی که لازمه تلاشه امیدواریم که از این درس ها بتونید مفید و موثر استفاده کنید و با تمریناتی که در این درس ها انجام میدید با نوشتن عبارت ها و جملات در قسمت کامنت و در دفترچه یادداشتتون و تکرار کردن اونها با صدای رسا روی خودتون سرمایه گذاری بکنید. جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم. Education is the best investment. آموزش بهترین سرمایه گذاری است. Education is the best investment. Education is the best investment. discussion discussion گفتگو بحث بررسی discussion We had a brief discussion the other night. We had a brief discussion the other night. We had ما داشتیم a brief discussion discussion یعنی بحث و گفتگو brief یعنی خلاصه یا مختصر the other night یعنی اون شب اون شبی که مشخص نیست دقیقا کدوم شب و مهمم نیست the other night پس شد اون شبی که حالا نمیدونیم دقیقا کی اون شب we had a brief discussion the other night ما آن شب گفتگوی مختصری داشتیم we had a brief discussion the other night we had a brief discussion the other night The outcome of their discussion is still unknown. The outcome of their discussion is still unknown. Outcome یعنی حاصل آن چیزی که حاصل شده Their discussion بحث و گفتگوی آنها Still هنوز unknown ناشناخته یا نامعلوم The outcome of their discussion is still unknown حاصل گفتگوی آنها هنوز نامعلوم است. The outcome of their discussion is still unknown. The outcome of their discussion is still unknown. Finger Finger انگشت Finger The baby is sucking its finger. The baby is sucking its finger. The baby اون بچهه baby پس شد بچه is sucking دارد میمکد suck یعنی مکیدن و sucking حالت ing یشه. is sucking یعنی دارد میمکد its finger انگشتش رو چرا نگفتی his یا چرا نگفتی her برای اینکه نمیدونیم جنسیت بچه چیه پس میگیم its finger انگشتش the baby is sucking its finger بچه دارد انگشتش را میمکد. The baby is sucking its finger. The baby is sucking its finger. The baby gripped my finger with her tiny hand. The baby gripped my finger with her tiny hand. The baby اون بچه gripped gripped گذشته grip یعنی گرفتن my finger انگشت مرا with با her tiny hand her مال اوی خانم پس اینجا میدونیم که بچه یک دختر بچه است tiny یعنی ظریف و hand دست tiny hand دست ظریف The baby gripped my finger with her tiny hand. بچه انگشتم را با دست ظریفش گرفت. The baby gripped my finger with her tiny hand. The baby gripped my finger with her tiny hand. Garden, garden, باغ, garden. Will you bring the tea things into the garden? Will you bring the tea things into the garden? Will you bring یعنی آیا تو خواهی آورد داره خواهش میکنه داره درخواست میده آیا میشه بیاری و در واقع به این صورت بیان میشه Will you bring آیا خواهی آورد the tea things things یعنی چیزها و tea یعنی چای tea things یعنی چیزهایی که مربوط به چایه در فارسی میگیم لوازم چای مثلا کتری و قوری و حالا هر چیزی که مربوط بهشه into the garden garden یعنی باغ و into the garden یعنی داخل باغ رفته توی باغ سوروسات ردیفه وش میگه که میشه لوازم چای رو بیاری Will you bring the tea things into the garden آیا لوازم چای را به داخل باغ خواهی آورد Will you bring the tea things into the garden Will you bring the tea things into the garden Everything is unbelievable in your garden. Everything is unbelievable in your garden. Everything یعنی هر چیزی. Unbelievable. Believe یعنی باور کردن. Believable یعنی قابل باور و unbelievable یعنی غیر قابل باور یا باور نکردنی چقدر لغت های عالی داریم خدمت شما تقدیم میکنیم ای کاش تمرین کنید خوب یاد بگیرید In your garden در داخل باغ شما باغ ردیف و مرتب و خوشگلی درست کردی و everything is unbelievable in your garden همه چیز در باغ شما باور نکردنی است. Everything is unbelievable in your garden. Everything is unbelievable in your garden. Notice Notice اطلاع توجه اختار اعلان توجه کردن notice The teacher pegged a notice to the notice board. The teacher pegged a notice to the notice board. The teacher اون معلم pegged pegged گذشته پگ یعنی میخکوب کردن با سنجاق چیزی رو وصل کردن نوتس اطلاع یا اطلاعی هشدار توجه نوتس بورد یعنی برد اعلانات The teacher pegged a notice to the notice board. معلم یک اطلاعی را به برد اعلان میخکوب کرد. The teacher pegged a notice to the notice board. The teacher pegged a notice to the notice board. Did you notice any family likeness between them? Did you notice any family likeness between them? Did you notice آیا توجه کردی آیا متوجه شدی any family likeness like در اینجا یعنی شبیه بودن و likeness یعنی شباهت family likeness یعنی شباهت خانوادگی between ما بین them آنها مثلا رفتی یه جایی در مورد یک خانواده داری صحبت میکنی میگی Did you notice any family likeness between them? آیا تو متوجه هیچ شباهت خانوادگی بین آنها شدی؟ Did you notice any family likeness between them? Did you notice any family likeness between them? Collection Collection مجموعه کلکسیون جمع آوری Collection Which day is the rubbish collection? Which day is the rubbish collection? Which day چه روزی rubbish یعنی زباله و collection جمع آوری rubbish collection یعنی جمع آوری زباله Which day is the rubbish collection چه روزی روز جمع آوری زباله است Which day is the rubbish collection Which day is the rubbish collection The museum has a fascinating collection of old cars. The museum has a fascinating collection of old cars. The museum اون موزه موزه که داره در موردش صحبت میکنه has a fascinating collection collection یعنی کلکسیون یا مجموعه fascinating یعنی شگفتانگیز old cars ماشین های قدیمی The museum has a fascinating collection of old cars موزه کلکسیون شگفتانگیزی از ماشین های قدیمی دارد The museum has a fascinating collection of old cars. The museum has a fascinating collection of old cars. Modern modern مدرن نوین جدید امروزی modern Those people have no faith in modern medicine. Those people have no faith in modern medicine. Those people اون افراد have no faith faith یعنی اعتماد یا ایمان have no faith in faith in یعنی اعتماد داشتن به چیزی و have no faith in یعنی اعتمادی ندارن به چی modern medicine modern جدید مدرن امروزی medicine پزشکی those people have no faith in modern medicine آن مردم اعتمادی به پزشکی نوین ندارند those people have no faith in modern medicine Those people have no faith in modern medicine. Modern technology has opened our eyes to many things. Modern technology has opened our eyes to many things. modern technology technology یعنی تکنولوژی یا فناوری modern جدید یا مدرن has opened باز کرده است حال کامل Our eyes چشمان ما را به چی؟ Many things بسیاری از چیزها Modern technology has opened our eyes to many things تکنولوژی مدرن چشمهای ما را به بسیاری از چیزها باز کرده است Modern technology has opened our eyes to many things Modern technology has opened our eyes to many things task task کار وظیفه task This task must be done by yourself. This task must be done by yourself. This task این وظیفه این کار must be done باید اجرا بشه باید انجام بشه by yourself توسط خودت چه وظیفه ای رو میگه که باید خودت انجام بدی این رو همیشه عزیز دلم یادت باشه در این دنیا تنها کسی که میتونه به تو کمک کنه خودتی خودتی و خودت اگر بخوای به خودت کمک بکنی در مسیر رشد قرار بدی تلاش بکنی از محدوده امنت بیای بیرون و تلاش رو چاشنی رویاهات بکنی تا به اونها برسی پس این وظایف باید توسط خودت انجام بشه برای یادگیری زبان باید تلاش بکنی با قرص و دارو و آمپول هرگز این موضوع امکان پذیر نیست This task must be done by yourself این وظیفه باید توسط خودت انجام شود This task must be done by yourself. This task must be done by yourself. This task is prior to all others. This task is prior to all others. This task in vazife in car is prior prior یعنی مقدم to all others به نسبت همه کارهای دیگر پس این کار مقدمه یادگیری انگلیسی مقدمه اگر میخوای پذیرش دانشگاهی بگیری انگلیسی یاد گرفتن مقدمه بر اون اگر میخوای مهاجرت کنی باید انگلیسی یاد بگیری پس انگلیسی مقدمه prior پس چیه مقدم اولویت داره prior This task is prior to all others. این وظیفه بر همه وظایف دیگر مقدم است. This task is prior to all others. This task is prior to all others. partner partner شریک partner partner Do you have a partner right now? Do you have a partner right now? Do you have آیا شما دارید a partner تلفظش رو دقت کنید پارتنر نیست پارتنر پارتنر کسی که قسمتی از چیزی از شما رو شریک میشه پارتنر یعنی شریک حالا میتونه شریک در هر چیزی باشه right now یعنی اکنون همین الان Do you have a partner right now? آیا شما در حال حاضر پارتنر یا شریک دارید؟ Do you have a partner right now? Do you have a partner right now? Discuss your worries with your partner. Discuss your worries with your partner. Discuss یعنی بحث کنید گفتگو کنید Your worries worry یعنی نگرانی و worries یعنی نگرانی ها with با your partner partner شریک your partner شریکتون Discuss your worries with your partner. در مورد نگرانی هایت با شریکت گفتگو کن. Discuss your worries with your partner. Discuss your worries with your partner. Positive Positive مثبت Positive on the positive side, profits have increased. On the positive side, profits have increased. On the positive side, positive یعنی مثبت و side یعنی طرف یا جهت. On the positive side از نظر مثبت یا از جهت مثبت profits سود یا سودها have increased افزایش یافتهاند. On the positive side profits have increased. On the positive side profits have increased. از جهت مثبت موضوع سودها افزایش یافتهاند. On the positive side profits have increased. On the positive side, profits have increased. It was generally a positive conversation. It was generally a positive conversation. It was on بود generally عموما یا کلن positive مثبت conversation گفتگو Positive conversation یعنی گفتگوی مثبت. It was generally a positive conversation. به طور کلی آن یک گفتگوی مثبت بود. It was generally a positive conversation. It was generally a positive conversation. Civil Civil مدنی عرفی متمدن Civil Voting is the exercise of a civil right. Voting is the exercise of a civil right. Voting یعنی رأی دادن. Exercise یعنی اجرا یا عمل کردن. Civil right. Civil یعنی مدنی و عرفی یا متمدنانه. Right یعنی حق. Voting is the exercise of a civil right. رأی دادن عمل کردن به یک حق مدنی است. Voting is the exercise of a civil right. Voting is the exercise of a civil right. The criminals were deprived of their civil rights. The criminals were deprived of their civil rights. The criminals criminal یعنی مجرم و criminals یعنی مجرم ها were deprived حالت مجهول پسیو deprive که یعنی محروم کردن و were deprived یعنی محروم شده بودند of their civil rights civil rights یعنی حقوق مدنی The criminals were deprived of their civil rights مجرمان از حقوق مدنیشان محروم شده بودند The criminals were deprived of their civil rights. The criminals were deprived of their civil rights. Kitchen Kitchen آشپزخانه Kitchen There was a peculiar smell in the kitchen. There was a peculiar smell in the kitchen. There was آنجا بود peculiar peculiar چقدر لغت قشنگیه یعنی عجیب و غریب peculiar smell یعنی بو peculiar smell یعنی بوی عجیب غریب in the kitchen در داخل آشپزخانه there was a peculiar smell in the kitchen یک بوی عجیب و غریب در آشپزخانه بود. There was a peculiar smell in the kitchen. There was a peculiar smell in the kitchen. Whose keys are on the kitchen counter? Whose keys are on the kitchen counter? Whose یعنی مال چه کسی؟ keys کلیدها. Whose keys یعنی کلیدهای چه کسی are on the kitchen counter counter یعنی کانتر و kitchen آشپزخانه کیچن کانتر یعنی کانتر آشپزخانه جایی که مالکیتش در اختیار مادر خانواده است کی جرأت کرده کلیدش رو <laughs> بذاره اونجا whose keys are on the kitchen counter کلیدهای چه فردی روی کانتر آشپزخانه است whose keys are on the kitchen counter Whose keys are on the kitchen counter consumer consumer مصرف کننده consumer The new tax rates will affect all consumers. The new tax rates will affect all consumers. The new tax rates rate یعنی نرخ و tax rates یعنی نرخ‌های مالیاتی tax یعنی مالیات will affect تأثیر خواهد گذاشت all consumers consumer یعنی مصرف کننده و consumers یعنی مصرف کننده ها The new tax rates will affect all consumers نرخ مالیات های جدید همه مصرف کننده ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. The new tax rates will affect all consumers. The new tax rates will affect all consumers. Firms have to be responsive to consumer demand. Firms have to be responsive to consumer demand. Firms یعنی شرکت ها یا کارخانه ها have to be responsive. Responsive یعنی پاسخگو. Consumer مصرف کننده demand نیاز Consumer demand یعنی نیاز مصرف کننده Firms have to be responsive to consumer demand. شرکت ها باید نسبت به نیاز مصرف کننده پاسخگو باشند. Firms have to be responsive to consumer demand. Firms have to be responsive to consumer demand. Shot شات گلوله تیر عکس جرعه نوشیدنی تزریق شات I like my coffee with a shot of vanilla. I like my coffee with a shot of vanilla. I like من میخوام یا دوست دارم my coffee قهوه‌م رو with a shot با یک جرعه A vanilla vanilla یعنی وانیل A shot of vanilla یعنی یک جرعه از وانیل قهوه من رو یک جرعه توش وانیل بریزید I like my coffee with a shot of vanilla من قهوه ام را با یک جرعه از وانیل دوست دارم I like my coffee with a shot of vanilla I like my coffee with a shot of vanilla Get a shot of the kids on the boat. Get a shot of the kids on the boat. Get a shot. یک عکس بگیر. در اینجا شات به معنی عکس گرفتن. Kids بچه ها on the boat روی قایق. Get a shot of the kids on the boat. یک عکس از بچه ها روی قایق بگیر. Get a shot of the kids on the boat. Get a shot of the kids on the boat. Budget budget budget budget the organization has a large annual budget The organization has a large annual budget. The organization organization یعنی سازمان. The organization یعنی اون سازمانه has a large annual budget. Large یعنی بزرگ و وسیع. Annual یعنی سالانه. Budget بودجه. Annual budget یعنی بودجه سالانه. The organization has a large annual budget. سازمان یک بودجه عظیم سالانه دارد. The organization has a large annual budget. The organization has a large annual budget. The house is decorated on a tight budget. The house is decorated on a tight budget. The house اون خونه is decorated دکور شده است ساختار مجهوله تایت یعنی محدود در اینجا و budget یعنی بودجه تایت budget یعنی بودجه محدود The house is decorated on a tight budget خانه با یک بودجه محدود دکور شده است The house is decorated on a tight budget The house is decorated on a tight budget wish wish آرزو کردن دلخواه خواست wish We wish you a pleasant journey. We wish you a pleasant journey. We wish you ما آرزو میکنیم برای شما ما آرزو میکنیم برای شما a pleasant journey pleasant یعنی دلچسب و journey یعنی سفر We wish you a pleasant journey. ما برای شما آرزوی سفری دلچسب داریم. We wish you a pleasant journey. We wish you a pleasant journey. I wish we had a car to go to the trip. I wish we had a car to go to the trip. I wish من آرزو میکنم یا ای کاش I wish ای کاش we had ما داشتیم a car یک ماشین to go to که برویم به the trip سفر trip یعنی سفر بچه تلفظ درستش رو دقت کنید تریپ یا تریپ نیست trip trip یعنی سفر I wish we had a car to go to the trip ای کاش ما یک ماشین داشتیم که به سفر برویم I wish we had a car to go to the trip I wish we had a car to go to the trip painting painting نقاشی رنگامیزی painting Experts revealed that the painting was a fake. Experts revealed that the painting was a fake. Experts متخصصین revealed فاش کردند that که the painting اون نقاشی was a fake fake بود و اصلی نبود. Experts revealed that the painting was a fake. متخصصین فاش کردند که نقاشی جعلی بود. Experts revealed that the painting was a fake. Experts revealed that the painting was a fake. Our hobbies include reading and painting. Our hobbies include reading and painting. Our hobbies hobby یعنی سرگرمی و our hobbies یعنی سرگرمی های ما include شامل میشن reading خواندن مطالعه کردن and painting و نقاشی کردن Our hobbies include reading and painting تفریحات ما شامل خواندن و نقاشی می شود Our hobbies include reading and painting Our hobbies include reading and painting Scientist Scientist دانشمند Scientist Seek for a scientist to fill the post. Seek for a scientist to fill the post. سیک یعنی به دنبال گشتن و در ابتدای جمله اومده یعنی بگردید for a scientist برای یک دانشمند و seek for a scientist یعنی دنبال یک دانشمند باشید to fill the post برای اینکه اون پست یا اون جایگاه رو پر کنید seek for a scientist to fill the post به دنبال یک دانشمند برای پر کردن پست باشید seek for a scientist to fill the post Seek for a scientist to fill the post. Scientists are faced with many unknown factors. Scientists are faced with many unknown factors. Scientists دانشمندان are faced مواجه هستند یا روبرو می شوند with many unknown factors با بسیاری از فاکتورها یا عوامل ناشناخته unknown یعنی ناشناخته و factors یعنی عوامل scientists are faced with many unknown factors دانشمندان با عوامل زیادی مواجه هستند scientists are faced with many unknown factors Scientists are faced with many unknown factors. Safe safe امن بی خطر ایمن گاو صندوق safe The train is a safe means of transportation. The train is a safe means of transportation. The train قطار is a safe safe یعنی امن means means یعنی وسیله در اینجا transportation حمل و نقل means of transportation یعنی وسیله حمل و نقل The train is a safe means of transportation. قطار یکی از وسایل حمل و نقل ایمن است. The train is a safe means of transportation. The train is a safe means of transportation. All valuables should be kept in the safe. All valuables should be kept in the safe. All valuables value یعنی ارزش و valuables یعنی ارزشمندها ارزشمندها منظور چیزهای ارزشمندی که دارید طلا جواهر هر چیزی که هست should be kept باید نگهداری بشوند in the safe در داخل گاف صندوق All valuables should be kept in the safe. همه چیزهای ارزشمند باید در گاو صندوق نگهداری شوند. All valuables should be kept in the safe. All valuables should be kept in the safe. Agreement Agreement موافقت Agreement Signed agreements are not susceptible of change. Signed agreements are not susceptible of change. Signed یعنی امضا شده. Sign یعنی نشان یا امضا و signed یعنی امضا شده. Agreements یعنی موافقت ها. Signed agreements یعنی موافقت های امضا شده. are not نیستند susceptible susceptible یعنی مستعد یعنی قابل اینکه یک اتفاقی روش بیفته change تغییر susceptible of change یعنی قابل تغییر یا مستعد تغییر signed agreements are not susceptible of change موافقت های امضا شده قابل تغییر نیستند signed agreements are not susceptible of change Signed agreements are not susceptible of change. They are in agreement with your decision. They are in agreement with your decision. They are in agreement. Agreement موافقت. They are in agreement. یعنی آنها در موافقت هستند. موافقن با چی؟ With your decision. با تصمیم شما. اگر تصمیم شما این است که در انگلیسی پیشرفت داشته باشید، طبق روش که خدمتون عرض کردیم تمرین کنید. They are in agreement with your decision. آنها در موافقت با تصمیم شما هستند. They are in agreement with your decision. They are in agreement with your decision. Capital Capital سرمایه پایتخت Capital Paris is the gastronomic capital of the world. Paris is the gastronomic capital of the world. پاریس که معرف حضورتون پاریس امیدواریم یک روزی شما هم بتونید به پاریس برید و بگردید و ببینید این شهر بسیار زیبا رو گسترونامک یعنی مربوط به خورد و خوراک مربوط به غذای خوب کپیتال یعنی پایتخت world یعنی دنیا capital of the world یعنی پایتخت دنیا Gastronomic capital of the world یعنی پایتخت خورد و خوراک دنیا. Paris is the gastronomic capital of the world. پاریس پایتخت خورد و خوراک دنیاست. Paris is the gastronomic capital of the world. Paris is the gastronomic capital of the world. At last, they ceased working for the lack of capital. At last, they ceased working for the lack of capital. At last یعنی در نهایت در سرانجام they ceased ceased گذشته cease یعنی توقف دادن به چیزی یا چیزی رو متوقف کردن در اینجا working کار کردن رو For the lack of capital capital یعنی سرمایه lack یعنی فقدان The lack of capital یعنی فقدان سرمایه سرمایه وجود نداشته پس اونها هم کار رو متوقف کردن و دست از کار کشیدن At last they ceased working for the lack of capital در نهایت آنها به خاطر فقدان سرمایه از کار دست کشیدند At last they ceased working for the lack of capital At last they ceased working for the lack of capital. Mouth Mouth دهان Mouth Never look a gift horse in the mouth. Never look a gift horse in the mouth. Never هرگز look نگاه نکن نظاره نکن a gift horse horse یعنی اسب و gift یعنی هدیه gift horse یعنی اسبی که هدیه دادن به شما پیشکش دادن in the mouth در دهانش این ضرب المثل بسیار مشهور که در دنیا و در کشورهای مختلف استفاده میشه رو قطعا بلدید و شنیدید میگه دندان اسب پیشکش رو نمیشمارن تو فارسی اینجوری میگیم در انگلیسی میگن never look a gift horse in the mouth هرگز در دهان یک اسب پیشکش به منظور شمردن دندانهایش نگاه نکن never look a gift horse in the mouth never look a gift horse in the mouth Keep your mouth shut and your eyes open. Keep your mouth shut and your eyes open. Keep یعنی حفظ کن نگه دار. Your mouth shut دهانت رو بسته نگه دار. Shut در اینجا یعنی بسته و mouth یعنی دهان. Your eyes چشمانت open باز. Keep your mouth shut and your eyes open. دهانت را ببند و چشمانت را باز نگه دار. Keep your mouth shut and your eyes open. Keep your mouth shut and your eyes open. Nor nor هیچ یک نه این نه آن nor Love can neither be bought nor sold. Love can neither be bought nor sold. Love یعنی عشق can میتونه neither نه این نه آن be bought bought یعنی خریدن گذشته buy be bought یعنی خریده بشه nor نه این نه اون کدومش نه bought نه sold نمیتونی بخریش نمیتونی بفروشی چی رو عشق رو Love can neither be bought nor sold عشق نمیتواند خریداری شود نمیتواند فروخته شود Love can neither be bought nor sold Love can neither be bought nor sold Trust not a new friend nor an old enemy Trust not a new friend nor an old enemy. Trust یعنی اعتماد کردن و در ابتدای جمله اومده یعنی اعتماد کن. Not حالا منفیش کرده trust not یعنی اعتماد نکن a new friend به یک دوست جدید nor یعنی نه به new friend اعتماد کن نه به old enemy دشمن قدیمی به دوست جدید یا دشمن قدیمی هیچ کدوم از این دوتا بهشون اعتماد نکن پس به دوست جدید یا دشمن قدیمی اعتماد نمی کنیم. اما به انگلیسی مثل آب خوردن اعتماد کنید و لطفا اگر تا اینجای درس اومدید و این درس رو طبق روش تمرین نکردید برای رشد خودتون برای پیشرفت خودتون دوباره از ابتدا این درس رو کار بکنید و طبق روش تمرین کنید تا به اون چیزی که میخواید برسید ما دوست شما هستیم و دوست قدیمیتون Trust not a new friend nor an old enemy به یک دوست جدید و به یک دشمن قدیمی اعتماد نکن. Trust not a new friend nor an old enemy. Trust not a new friend nor an old enemy. خدا قوت تا اینجای درس همراه ما بودید با درس 24 از سری درس های 4000 لغت اساسی مهم و کاربردی و ضروری در انگلیسی بچه ها باز هم تاکید میکنیم اگر طبق روش تمرین نکردید یعنی روشی که دارید مشاهده میکنید برگردید به عقب انصافا وجدانا هیچ جا به این سادگی به این راحتی مثل آب خوردن انگلیسی رو به شما یاد نخواهند داد انرژی و هزینه ای که از عمرتون و وقتتون سر این درس ها نگذارید سر کلاس های کذایی زبان خواهید گذاشت امیدواریم که این گفته ما رو پند بگیرید و آویزه گوشتون کنید طبق روش تمرین کنید وظیفه ماست که بگیم خواه پند گیر خواه ملال و صلاح مملکت خیش خسروان دانند بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی ها و حمایت های همیشگی شما عزیزان آرزوی جز سلامتی، تندرستی و خوشی و خورسندی برای شما و خانواده محترمتون نداریم در هر کجای این کره خاکی که هستید